Hay, muchas cosas que nosotras batallamos para poder asegurar que ellas pudieran sentirse, que las mujeres se sintieran a gusto en nuestras comunidades, de poder hablar sobre em, la situación del acoso. Em, el acoso está conectado con la sexualidad, está conectado con hablar de sexo. son tabús son tabúes que, que, existen en nuestra comunidad y hay mucho mito de que la mujer es la culpable, que uno es la que crea este problema, que en realidad exageramos, que esto está eh, están haciendo favor para nosotras, el que los hombres se fijen en, las mujeres. Y lo que estamos tratando de hacer es creando eh, teatros, que, creando este, proyectos que ayude, como el proyecto Bandana, que ha que ha sido creado hace varios años por este, Mónica Ramírez, que es eh, ahora nuestra presidenta de Alianza, donde eh, desde hace, hace como casi 10 años empezamos ese proyecto donde le pedimos a la gente de nuestra comunidad que diseñen las bandanas blancas, este, eh, ejemplos o mensajes que hablen sobre lo que es el problema del acoso sexual o qué derechos tienen las mujeres. Y lo que hemos logrado es de que las mismas mujeres empiecen a, sanar, a platicar, a hablar, ya sea por medio del teatro, donde el teatro ellas mismas son las que están ayudando a platicar de que lo que miraron en el, en el, en el teatro eh, eh, es algo que es malo, que, que, ellas necesitan más apoyo y que en qué manera se pueden ellas recibir este, a, tener opciones, o dónde están los programas, quién les puede apoyar, y eso está abriendo el diálogo que necesitábamos